тихо и скромно. Ребята, всем привет, да, всех с наступающим Новым Годом. Сегодня Новый Год, уже буквально через 5 часов случится ново... чудо новогоднее, да. И Дедушка Мороз пришел, все-таки поздравил наших деточек, да, с Новым Годом. Подарил такие большие, огромные коробки, да? Да. Ну что, берите, открывайте, смотрите. Даня, письма. Даня, ставь сюда свою коробочку, ставь сюда свою коробочку. Открывай бантик, открывай коробку, показывай, что тебе подарили. Дед Мороз. Это, это письмо Дед Мороз. Да? Это письмо. Да, это мы это, до этого это в челлендже писали письма Дед Морозу с подарочками. Ой, Даня не может, давай папа поможет. Подожди, давай папа тебе поможет. Давай, открывай коробочку. Может, Открывай коробочку и достаем, показываем, что подарили. А Маска? Что это? Маска? Маска Халка. Даня, это, это не маска, это костюм Халка. Костюм Халка. О! Что это? Что это? Что это? Пупсик. Кто? Пупсик. Пупсик? Вы сюда показываете нашим подписчикам? Кто это? Пусик. Пусик. Доставай. Что там? Ладно, складывай сладости да, сюда. Да, Леша, это что такое вот это? костюм. Крал костюм? Точно? Чехлы. Чехлы? Ну, Коробочка? Да. Коробочка. Я сейчас их померю. Вот я хочу. Со сладостями? Вот. Давай я одевать. Одевать будешь? Которые я хочу. Сейчас да? хочешь одеть, Данюша? Сразу? Угу. А у Миланы что там? Вау, Чехлы, да? О, это кто? Кто это? Это Бамбарова, да? Трансформер. Данюша да, давно хотел себе трансформер Крестова, да? О, Данюша. Он не маленький на телефон? Я не знаю, Милана. У Данюши вот такой хал-костюм. Кажется, он чуть Пониже, передавал. пониже, показывай вам пониже. Вот, да, вот, вот так. Да, Сейчас оденем Данюшу, посмотрим. Милана, ну ты потом будешь примерять. Ты доставай, показывай, что тебе там подарили. Вот слайм нашла. Да, крутецкий. А что за слайм там? Прочитай, что а там за слайм. Ой, пупсик какой, да, вот смотрите, классно, да? Он сейчас оранжевый и меняет цвет желтый. Фокси. Фокси. Фокси. Фокси. А, Монстры, да? Он как пират. Он как пират буду Что Милане там подарили? Наушники. Ой, вот. давай распаковывай, покажешь, что за наушники. А у тебя, Данюша, что? Данюша вот этот бамбал или как его, трансформер, бамба короче. Да? Мама! Давай откроем его. Классный бамба Да, и еще здесь куча-куча всяких он сладостей, дракона, да? Он в этом, в мака. Что там, а Они давайте покажем, что внутри. Ой, куча всего там. У Данюшки тоже, да? всякие Они вещи. О, мама! Орео. Орео? Все классно? Ага. На мой размер. Да. Волоса убери из глаз вообще. Не видно тебя. Фу, как она открывает. И что еще Милане подарили здесь? Получается слайм, да? Это который меняет цвет, да, Милана? Да, она желтая. Да. Потом чехлы Милане тут подарили. А на телефон. Это Старый, мы да? открыли его наконец. Кого ты хочешь? Чехол. Тебе зачем чехол нужен? Орео паровоз? Что это за орео паровоз? О, открыть не можем. Да певчего. О, наконец-то. Э, подожди, подожди, Антон, сейчас. Конфеты, да? А что вот это, Милана, такое? Покажи. Это Покажи, как он меняет цвет. Вот Здесь и... Милан, а, Даня вот с мамой пытаются разобрать трансформер. Ну-ка, покажи Милан. А у меня папа. Ой, прикольно, да? Прикольно, да? Ну-ка, а что здесь у Дани? Он печет и дракона. Да? Он, наверное, превращается в мака или кого? делать? Ну-ка, Мама, собери. Собрать? Мама, три. Да. Ты прикольный какой, да, у Милана? Да, вообще мазенский. А дай Милана наушники посмотреть. Вот ты капаем подсобирается. Мама, Где? это мазина О, прикольная, да? Классная, да? Все, больше здесь ничего нету, я коробку уберу. Ну ты, в принципе, что ты у Дедушки Мороза просила, чтобы тебе я подарили? Я просила рисун, чехол только в форме единорога. И а ты потом, открой потом э, ты просила вот этот блокнот, который меняет цвета, да? И, и наушники. еще поскорее 1 миллион на нашем канале. Ну да, Дедушка Мороз еще не сделал миллион на нашем канале. Но скоро, надеемся, он сделает. Мама, открой Данише подарочку, не может открыть. Вау. там что, там Смотри. целая куча сладостей, да? Я Миланы там его, слайм, да? или папа должен разбирать его, я не знаю, как его. Сейчас мы его соберем, здесь куча разных сладостей, да? Он пахнет персиком. Персиком пахнет? Ну-ка, дай-ка. Классно, да? Ну-ка, ну, покажи. Либо покажи сюда. Ну-ка, дайте, я хочу его посмотреть, Ой, как он цвет такая меняет. Он должен от тепла или от холода Дай чуть-чуть мне, попробуй. Не, он от тепла должен становиться, кажется, желтым. А когда Но ну будет... вот смотри, уже кажется, да, меняется. Смотри. Да, нет? Не знаю. Огромный такой. Ну, светлый становится. Мама, а Ой, конфет, сколько барни всяких, да, да разных. Целая куча. Вон у Дани еще там Да, покажи, там. какой этот. Халк. Так, мы нарядили нашего Халка. Даня, зачем ты снял масочку? Покажи, как выглядит. Ой, вообще крутецкий, да? Смотри, какой Халк. А, -а, а, злой Халк, да? Милана что там уже делает? Уже слаймы надувает, да? Уже все а! понеслось. А! Дай, да. покажем, да, какой Халк получается. Вот такой, да? Иди, Даня, туда, иди, смотри, что еще там. А что тебе еще же робота там в машинку полицейского подарили, да? Покажи тоже робота полицейского. Вон он в коробочке, Даня, вон он в коробочке. Он поменял цвет на желтый. Вот поменял? был такой, а стал такой. Мама, а, ты да, ты точно. его? Данюш, ты сначала он покажи, потом снимем. Вот такая полицейская робот. Да, как она работает? Его. Включи ее, покажи. Да, ставь сюда. Ставь, ставь сюда. Ой, батя. Подожди, подожди, Данюш. Поставь, вкусно. Данюш! Вот он сам собирается, да? Назад. Ну, короче, да. Все прекрасно. А второй где твой чехол. Смотри, какой. Папа. Где? А. Вот тоже прикольно, да. Папа, вот смотри. Да я видел, она уже показывала, да? прикольно вообще. Я говорю написать на Милана и Данила. Давай сейчас напиши. Прикольно. Только здесь сложно писать? Ну так просто. Мама! Мама! Ну он, да, он в одну сторону. В одну сторону он пишет. Мама! А. У тебя не так поедел. Нет, прикольно, да, прикольно. А где этот Фокси твой? Фокси вот такой монстрик. Вот они. Я буду день писать свои планы и секреты. Пират, да? Тяжелый такой. Здесь отпечаток остался от этих блесток. А. Ну что, все? Все разобрали, сладости теперь будете кушать, да? Ага. А. Что, давайте всех тогда поздравим с Новым годом? Да. Пожелаем всем в Новом году удачи, да? О, Барни, да, Данюша, добрался, Барни. Что, давайте, ладно, давайте всех поздравим с Новым годом. Ребята, поздравляем вас с Новым годом. Желаем вам всего самого лучшего в этом году. Чтобы у вас было все самое лучшее. Папа! О! Смотри-ка, как Данюша, что, давай всех с Новым годом поздравь. Всех с Новым годом, скажи. Всех с Новым годом. Да, всем пока, ставьте лайки. Да, лайки. Подписывайтесь на наш канал да. и обязательно на колокольчик, сам первый о нашем новом видео. Все, Данюша, говори пока. Пока-пока. Пока-пока, пока-пока. Всех с Новым годом, давай.